Testing, testing. Hari ni kita ada cerita baru. Cerita yang agak merepek. Apa topeng, topeng? Pascal, brother, Pascal. Ya. Pascal 2. Kami sudah siap-siap. Sedang siap-siap untuk filem terbaru kami. Pascal. <laughs> Pascal. Ya, ya, ya, ya. Uh, Okay, kita orang akan start <coughs> filem terbaru kami, Pascal 5.0 Bangladesh. <laughs> Dan kita orang akan shoot hari ini. Action! 1 2 3 Sedang bersiap-siap Kasih Sammy tu balik ni. Eh. Ada member kita barai sebab hari pertama bekerja, dia datang studio, dia tidur. tentang hari pertama kerja Wah, aku rasa first time aku kerja sebab dah lama tak kerja Barai siap kerja Apa cerita? So kalau korang rasa yang lama tak bekerja tu nak bekerja tu Stand by awal lah, tidur awal, rest cukupnya Ini macam aku Hey Ho Ha Hey Ho Bro bro bro, mana bro? Bro Ini lepaskan minum tadi Pasca Salah Saiz Ya, Guru Gigi mereka tengah bersiap Okey, saya pun tengah bersiap Saya adalah Bobby uh, On fire macam biasa lah aku buat cerita baru Segmen panas-panas Ayah itu Borak Alamak, hari ini, ini ni bukan Borak boy pula ini ni bukan Borak boy Hari ini kita buat filem Filem terbaru Panglasya Oh, Aku gemuk sangat Tengok Tengok ni dang dang da da dang dang dang da dang dang dang dang dang da da dang Guys, hari ini kita akan menyebut markas Okay, job kau yang pertama Apa? Ingat tak? Aku akan mati kamu Mati kamu Okay, job yang kedua Mak abang kat rumah tu, dia mati <laughs> Okay, misi kita kali ini Kita akan menyerang sebuah markas jahat uh, Bernama Fain <laughs> Fain, Fain Fain, kau kalah Okay, okay guys misi kita kali ni kita akan menyerang satu markas. Penjahat dia tiga orang aja. Yang lain semua kita dah bom. Okey. Okey. Baik. Ah, Sajen, tunjukkan ya. map kita untuk ke sana. Ya. Kita akan lalu. <laughs> kita akan lalu. Lalu mana Sajen? Sajen. Saya mana tak mana? Lah. <laughs> Lalu. Sajen. Okey, misi kali misi kita kali ni kita akan menyerang satu markas. Penjahat je, tinggal seorang aje. Siapa? Pak Irwan! Siapa dia Pak In? Pak In? Pak In? Pengedai dadah. Okey. Pengisap ganja. Oh, pengisap ganja. Wow! wow. Ganja. Okey, okay. sagam. Okey, sagam. Kan. Itu cuma okay. Okey, Sajen, tunjukkan laluan kita untuk ke sana. Okey, saya dah kaji laluan yang rahsia. Laluan rahsia? Mudah saja jalan dia. Okey. Kita lalu sini. Okey. Lalu sini. <laughs> Ada... Kali ni kita akan menyerang satu markas di tempat yang berbahaya. Aku nyaris mati dah. Hanya tinggal seorang penjahat. Dia berisa gam. Okey. Jangan lupa dia juga mengira dada. -dada. Okey. So hati-hati dengan dada dia. Okey okay, saja. Tunjukkan dalam luar yang sesuai untuk kita ke sana. Okey tuan. Saya dah cek dalam luar rahsia untuk memudahkan perjalanan kita ke sana. Us, ada dua ada dua bukit di situ. Bukit yang rapat dan ada lubang di tengah dua lubang kat situ. <laughs> Lepas tu kita lalu di tengah-tengah corong dia. Oh. Tekan. Tapi ini eh, takut tu kan ada ni. Oh. Apa tu? Okey. Saya pun tak tahu. Kita akan letak bom di situ. Bom untuk meletupkan uh, penghalang dinding <laughs> untuk memecah masuk menipu markas mereka. Saya okay. sekarang kita akan masuk ke sini. Kita akan pergi ke sini. Dan dia akan keluarkan satu benda bom di sini. Tapi jangan ada satu masalah. Dekat satu tempat ni, satu bukit ni mempunyai bom. Jadi misi kita kali ni Tupaskan penjahat Kita matikan bom Baik tuan, ya, tuan. Ada kuat ni tuan Ha? Kuat Kuat eh Aku <laughs> sekejap dia Semua masa dia Okay Sekejap Okay cakap ha. Okay Aku nak, nak robot ke? Sama ke? Ya. Okay. Ha. bersedia Yo masa 5 minit Tak nak buat Sekejap Ni back up please Ni back up please Ni back up Kamu semua jaga perimeter Tuan Sementara saya matikan ini bom Tuan Kau kira berapa ribu pejabat Okey panggilan daripada ibu pejabat Cakap cakap cakap Hello Hello Hello tuan Kami dah jumpa Baik tuan, kami akan bersedia 5 minit tuan Tak dengar tuan, picit Dah tak clear, dah tak clear tuan Lain sekali Alamak ah. mereka, mereka dah tutup lain-lain talian Nampaknya kita tak ada bantuan tak sampai Ha? Nah, tuan terputus tuan Nampaknya, Nampaknya kita di sini bersorangan saja. Masuk aku kita Hello, hello, hello Hello Ibu pejabat dah terima baru <laughs> Tak dengar, tak dengar tuan, tak dengar tuan. Apa tuan? Tolong tuan. Nak meletup kali ni, nak tuan. Tuan, tolong tuan. Tuan. Tuan pakai lain apa tuan? Tak payah kau. tak kita buat sendiri. Okey, buat sendiri. Langsung berang. Kasih hack. Kita hanya satu peluang saja. Kita kan perlu lima angka untuk matikan bom ni. Satu angka tuan, tuan pandai ke buat benda-benda ni? Saya tak tahu. Kita how to kita buka YouTube. How to defuse the bomb. Okey. Okey tuan. Dia kata cabut wayar coklat, sambung wayar biru. Tuh. Rambut putih tuan. Lepas tu, yay! Oh. Aku boleh lemak ke? Kau lemak tuan. Wake up, wake up, wake up tuan. Aku masih boleh berjuang pas lagi. Jangan mati, jangan mati. Jangan <laughs> ya risau. Aku boleh lagi. Oh Tuhan, isak kamu. Tuan! Tuan! Hidup Tuan! Hidup! Tak apalah, kita bagi dia penghormatan terakhir. Tuan. Tuan. Tuan. saya adalah perempuan. Tetapi sebenarnya lelaki. Tuan, tuan, tuan, tuan. Sa eh. Kita belum. Eh. Kita dah tak banyak masa. Lima patah perkataan. Lima kod yang kita perlukan. Eh, kod apa ni tuan? Bukan nombor, huruf. W, W. Oh, tuan pergi mahu. <laughs> w, W, eh, A. Ya. Siapakah manusia berak pakai mulut? Cepat! Kita tak banyak masa! Cepat! Cepat! Cepat! Cepat! Lance Corporal! Eh, tak jadi tuan! Sekejap, Romo! Apakah jawapannya? Jawapannya, markas! Tak nampak ni! Ah! Gerak, gerak, gerak, gerak. The last best standing in here. Mantira. channel saya Wan Wakaka Segala cerita yang menarik-menarik ada dalam tu Pastikan subscribe Lakon kita, manager Amin Ni Jamal The hero never die Ajam <laughs> Bobby Tuan Dan producer kita Pain Pain Pain Okay, uh, drama ni akan ditayangkan di serupa wagam yang berdekatan. So, jangan lupa rate korang punya drama lah. Kalau mahu saksikan drama-drama yang selanjutnya, boleh subscribe channel One Wakaka untuk drama yang akan datang, baru, idea baru. So, mana sebab-sebab sponsor-sponsor yang nak sponsor kami untuk props ke apa, boleh email ke One Wakaka at yahoo.com alright <laughs> ok jangan lupa subscribe pastikan subscriber aku sejuta sejuta subscriber banyak-banyak view aku nak jadi kaya pastikan dia youtube aku punya <laughs> ok tak lupa juga cameraman kita sekejap saya rekod ya yeah, cameraman kita nama uh, nama penuh apa? umur 2 tahun nama tak ada? tak ada ha? tak ada <laughs> Kita orang akan balik kembali ke uh, Pascal 2 dengan jalan cerita yang lebih tersusun dan ada skrip. <laughs> Itu paling penting. Skrip tu paling penting dan akan banyak obstacle-obstacle betul lah. Grenade-grenade pun kena betul juga. Jangan pakai Rezwana ya. Ini apa? Uh, ni on fire punya perut. Tak lupa juga kepada Alam Wakaka yang sponsor baju kita orang. <laughs> yang sponsor baju, helmet, glove, uh, eh, walkie-talkie dan payung dan uh, rambut. okay? Terima kasih kepada Alamak dan Studio kerana menyediakan tempat untuk kami shoot. Siapa yang nak shooting Pascal ke apa ke, ha, boleh datang kat studio. Ni bukannya sekadar studio menari. Dia dondanglah saya. <laughs> Kucing.